Fel athro, rydw i wedi ymrwymo'n bersonol i sicrhau y canlyniadau gorau a gyfer y plant sydd yn fy ngofal i. Ni ddylai cosb corfforol byth yn fod yn ffordd i ddisgyblu plentyn. Mae gan pob plentyn yr hawl i fod yn ddiogel, i cael ei ymddiffyn, rhag niwed a rhag cael ei brifo. Mae cael rieni ddeall effaith a ymddygiad yn allweddol. Mae plant yn hoffi cysondeb, Mae taro naill yn dda neu'n ddrwg a lle ddim fod y ddau. Os mae mam a dad yn nhw'n wneud neu rhywun sy'n nhw gofalu amdanyn nhw yn y tŷ, rhaid i fod yn iawn. Ac wedyn gallen nhw daro eraill yn yr ysgol, plentyn neu staff. Ond dwi ddim yn iawn, gallwch chi byth ddweud unrhyw fath o drais yn dderbyniol ac i bawb sydd yn gweithio gyda phlant neu rieni, rwy'n falch bydd hi'n gwbl glir cyn bo hir fod cosgorfforol yn anghyfreithlon yng Nghymru. Plant yw eu aelodau mwyaf agored i niwyd yn ein cymdeithas. Mae angen cariad, arwynyddiaeth a disgybliaeth er mwyn iddyn nhw ffynnu. Does dim angen iddyn nhw cael eu taro gyda'r holl gywilydd sy'n gysylltiedig â hynny. A mae cymaint o help i rieni bod nhw'n gallu chwilio am ddewisiadau eraill yn lle cosb gorfforol. A fel proffesiwn, Rydym ni'n yma i helpu a chefnogi, nid i feirniadu.